Hein. Aujourd'hui on va ouvrir ça, regardez C'est une belle licorne comme elle est belle hein. Vous avez vu, il faudra la peindre, il y aura du papier bien sûr Maintenant je vais l'ouvrir, je suis pressée d'ouvrir Regardez Vous avez vu Je vais l'ouvrir maintenant Elle est très fragile la licorne. Elle peut très bien se casser. Ça c'est du papier, regardez. Ouh Vous avez vu les papiers Ça c'est pour le coller sur la licorne. Il y en a un autre. Il est comme ça Vous est vu aussi c'est pour le coller sur la licorne. Regardez la colle, ça c'est pas de la glu hein. Hum, hum. Voici la colle. ça c'est quelque chose de très fragile, c'est une sculpture. Donc c'est très fragile. Maintenant, voici les petits pinceaux, regardez. Ça, c'est les modèles. Vous avez vu les modèles Voilà. Je pas cassé m'a ne vous inquiétez pas. Maintenant, je vais le faire. Alors, un peu d'eau. Hey. Je suis clair le du visage. Ah, je vais commencer par ces papiers. Il va être pourquoi hmm, Je réfléchis. Le corps, pied Sabot, la corne et la petite queue, bien sûr. Il était là, le ciseau. Maintenant, je vais couper sa corne. Non, mais je blague. Je vais lui faire un Oh, il coupe même... Il coupe pas le ciseau. Hein. Enfin découper. Il faut coller ça, bien sûr. On va lui faire une petite couverture, un vêtement. Ouh, petite couverture. Elle a froid, dis donc. Attends, je vais ouvrir la gueule. Ça sonne un peu bon, ça va. Regardez comment c'est dedans. <laughs> On va tout voir, final. Je le coller là. elle est cassée Je vois qu'elle t'a cassée la feuille hein. Je suis quasiment quelle maladroite je suis. Petite licorne, ne bouge pas. pas mettre beaucoup de colle. Sinon ça va déborder partout, partout, partout. Et ça va servir à rien. Voilà. Faut bien que je le colle. sa ça et Regardez ce que ça fait. Comme si elle avait euh, une selle. Vous avez vu Maintenant, il faut que je colle le reste. passé... Maintenant, hum, j'ai passé à un autre bout. Une seconde. T'as combien de temps euh, T'as 12 minutes. Euh, je le coupe et je le rallume tout à l'heure Parce que t'as fini Ouais. Ouais, comme ça, parce que voilà, sinon ça va être trop long après l'enregistrement. Mais voilà, regardez maintenant ma j'ai fini de la construire, elle est belle. j'ai mis vraiment beaucoup de temps pour la construire. Elle a été un peu compliquée. Maintenant, j'ai fini. Sayonara les amis. Au fait les amis, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus et abonnez-vous aussi. A plus tard. À plus tard. you know, look. I am pretty cute.